Друзья, привет! В своих прошлых видеороликах я уже снимал города Золотого Кольца. И несколько лет назад я даже выпустил один большой выпуск про все эти города. И выпуск этот вы можете посмотреть по ссылочке. Но среди всех этих городов был один, который произвел на меня а, большее впечатление. И я себе сказал еще тогда, что приеду сюда еще раз для того, чтобы посмотреть этот город, прочувствовать этот город еще больше. Так вот, этим городом был Суздаль. И, собственно говоря, сюда я сейчас приехал. В этом выпуске у меня в планах встретиться с гидом, который расскажет нам суздальские секреты. Я покажу вам гостиничный комплекс, который достоин отдельного внимания. И это настолько уникальное место, что здесь даже снимают фильмы. Собственно говоря, я вот сейчас и вещаю отсюда. Ну и, конечно, я постараюсь сделать такие кадры, которые как минимум вам понравятся, ну а как максимум вы просто потом сюда приедете. Несмотря на то, что Суздаль был основан около тысячи лет назад, он не разросся в крупный мегаполис. Здесь проживает всего 9,5 тысяч человек, а его площадь составляет около 15 квадратных километров. Суздаль — это город-музей под открытым небом, в буквальном смысле, ведь пройти все его достопримечательности вы можете пешком. встретились с нашим гидом, Екатерина ее зовут. Сейчас она нам рассказывает и показывает здесь все самое интересное в центре Суздаля. На самом же деле она нам интересна не именно этими шарами, а тем, что там раскопали археологи. Если мы возьмем вот такую штуковину, а это там реально и раскопали. То есть вот когда человек приходит и поселился вот так на ровном месте, это называется селище. Как только вы это свое селище огородили чистоколом, а, он защищает только от диких животных, то есть не от врагов, конечно же, это становится городищем. Суздаль очень хорошо сохранился, и сегодня сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы прикоснуться к подлинной истории нашей страны. Здесь более 30 храмов, многие из которых являются действующими приходами Русской Православной Церкви. их обворачивали такими кожаными отрезами, ну, как букет цветов прям получается, ага. да, и ручка прикреплялась, ну, и можно сюда было повесить. То есть идешь с кошельком. С и таким. по одной отрываешь. Да. золотых браслета. Ага. Это 999 проба, это чистое золото, они не мягкие, прям их можно гнуть. И это не эквивалент денег, как какое-то время думали, потому что у викингов, наоборот, золотых монет нет. А, например, археологи находят огромное количество там денег викингов, но они будут серебряные. Их там чуть ли ну не тоннами прям, ага. да? А монеток, если я не ошибаюсь, штук 20, что ли, всего золотых. церковь 18 века построенная без единого гвоздя. А вот остатки росписи, это остатки, конечно, это 1600-е годы, то есть это не 13 век, но, как правило, они повторяют предыдущие, то есть мы хотя бы можем понять, как это все выглядело когда-то. настоящий фонарь 1600-е годы. Для людей того времени, ну это круто, их же удивить было очень-очень легко чем-то. Это, в принципе, нормально. В Европе тоже главные соборы, они усыпальницами являются. Поэтому под полом, в этих нишах, в стенах, вот в этих гробницах везде находится захоронение. Сразу на что я обратил внимание, это то, что здесь провели большую реновацию, обновили номера. И вот я был несколько лет назад здесь, и сейчас очень сильно в лучшую сторону изменился комплекс. Здесь многое поменяли, многое улучшили, сделали ремонт, очень классные и очень уютные, комфортные номера. Это определенно достойно внимания. Александр. Меня зовут Еремеев Ян. Янчик, давай, пошли. У нас... Кость, давайте, показывайте мне э, ваш номер, что у вас есть. Ян, ты только заходишь сюда? Да, вот. только захожу. Давайте, пошли. Что, здесь вообще ничего нет? Hello, darkness, my old friend. Это коридор у тебя. Thank you. комнате. Вот спальная. Да, вот есть. Вот большой телек есть второй. Вот что еще есть. Вот он! Аленки две. А еще купая два. Яблочных сока. Опять. Костян. А где в нее вход? Ты как будешь запрыгивать сверху? Так вот же. <laughs> Ход. Я буду ход. Это мой ход. Залазь. Это мой ход. Залазь. Пошлите, вам еще что-то покажу. Туда. Опача. Паркинг, да? Смотрите, а что здесь <laughs> еще есть. Полотенце. Вот здесь что? Вау! Крутяк! Здесь ванна! Смотри, с открывашкой. А тут можно... А тут можно... открывашкой. Крутяк. Здесь что? Э, откройся. Крутяк. Я спрятался. О, вон наверху одеяло. еще да? Да. Второй телек можно посмотреть. О, Влада 4. Сразу Влада 4. Я вам все сейчас покажу. Смотрите, что здесь есть. Мы прям на крыше этого дома. Наш номер находится в одном здании на четвертом этаже. вы как хотите, а я на мастер-класс. Мне уже одели вот такой чепчик. Я захожу в одну из а, местных изм. Здесь, смотрите, висят вот такие прикольные колеса, швейная машинка. И здесь есть куча всяких разных мастер-классов, которые вы можете делать и почувствовать себя человеком, живущим в те давние времена. По лепке булочек мастер-классы есть, по росписи, по гончарному делу, ну и всякие разные você. что ты никогда ничего не делала, а у тебя так все красиво получается. Достала печку, вот так ручку положила, терпит рука, значит влаги нет. Здесь еще, что очень круто, то что родители, которые приезжают с детьми, они могут сдать своих э, детей в детскую комнату, где за детьми могут посмотреть э, няни, и все это входит в весь этот комплект, когда вы приезжаете сюда и Конечно, то есть если вы хотите отдельно посетить баню, отдельно поехать с гидом посмотреть город, погулять, посидеть в ресторане, то все это возможно, можно оставить детей. Я считаю, что это очень классно, что здесь э, все это предусмотрено. Бани, ребятки, бани – это, а, наверное, одна из главных особенностей этого комплекса. И, конечно, когда мы приезжаем за город, а, вот а, в такое место, напоминающее древнерусский город, бани банька хорошая, это, наверное, то, чего нам всем бы хотелось. И здесь огромное количество этих бань. Я вчера был в соляной бане, у нас был чан, да, Ребята, мы зашли в баню, подходишь к домику, запах стоит просто нереальный. Еще метров, наверное, за 15 чувствуется вот этот вот э, запах э, дерева, который палится здесь в баньке. Просто бомба. выдерживает. бани, здесь есть чаны, здесь есть чаны с травами, с молоком, с лепестками роз. Thank По одну сторону это баньки таежная, алтайская, соляная и, и другие, назовем их так, потому что здесь их такое количество, что я не запомнил даже все. И вот по другую сторону строят новые бани. И насколько я помню, когда здесь был в прошлый раз, здесь также была Э, рыбалка. А здесь есть музей. Вот, собственно говоря, мы сюда и проходим. Это музей зодчества, хлебный дом. Различные ремесла есть э, старые. Здесь проходят праздники. Здесь, э, ну вот, да, тут ослики, лошади, кролики, олени. А, здесь есть тир еще. Здесь есть огород огород, то есть дети могут сами посмотреть, как там что э, выращивается. Ну и взрослые, честно говоря, тоже. Многие же вообще взрослые Э, на огороде-то никогда не были. Сейчас же все у нас городские, правильно? Друзья, если вам понравился данный выпуск и он как-то был полезен, не забудьте поставить ему лайк. Но если вам интересно узнать про зарубежное образование, то переходите на мой второй канал SMAPS Education, где я рассказываю много про зарубежное образование и учебные заведения в разных странах.